Здравствуйте! Тадяха! Это наш канал Китайский 521 Ханю 521 Ханю 我爱你 Продолжаем учить китайские идиомы. Сегодня учим Конжун Лоуге Воздушный дворец. Давай начнем. Конжун Лоуге 一个有钱人对 要建筑师给他盖一座三层高的楼房。建筑师照他的吩咐挖土动工。第一层刚盖好，刚要开始盖第二层的时候，这个有钱人却对建筑师说：“我只要你盖第三层。” 第一层和第二层不要，建筑师说：“没有第一层和第二层，怎么能修建第三层呢？”说完，建筑师拿着自己的工具，摇了摇头就走了。现在，“空中楼阁”这个成语比喻脱离实际。 近乎幻想的理论或计划等。Это все. Сегодня мы учим空中 логер, воздушный дворец. А какая тема э, видео вам интересна? Пишите, пожалуйста. Ждем вас. Учим китайский язык вместе. Давай, скоро увидимся. Пока. 再见.